sebelah sebelah cara mudah untuk mengatasi Facebook algorithm. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Yang saya harap semua sihat. Duduk di rumah sama-sama kita putihkan rantaian COVID-19. Okey guys, lama dah eh, saya dapat video. <laughs> Minta maaf kalut sangat sebab saya baru masuk kerja baru. So banyak benda nak kena adapt dan hopefully video kali ni eh, Yasin dapat bagi manfaat lah kepada semua orang. Okey, tanpa melengahkan masa, Yasin nak teruskan topik menarik hari ini, iaitu Yasin eh, nak sharekan sebelah sebelah cara mudah untuk mengatasi Facebook algorithm. Okey, ini Yasin nak kata benda ni adalah dia bukan proven, dia benda yang bagus dan satu satu teknik yang hopefully semua orang yang tengok video ni buat. Dan benda ni senang buat dan mudah, memang mudah buat dan rasanya tak ada masalah kot. Dia hang tak perlu satu team pun. One man army pun boleh buat dan itu saja kot sebab Facebook algorithm dan semua orang tahu kot Facebook algorithm ni dah teruk sangat recently makin teruk makin drop sampai 3% contohnya kalau ada 1000 audience dalam 30 orang je dapat hang punya posting so macam mana nak lawan ni hang akan terasa contohnya okey macam ah video yang post 55 reach ah ni sebab ramai like share komen 300 eh 300 seratus lebih ha. So macam mana kita nak lawan Bukan nak lawan Nak meng- mengatasi Tak mau bagi sendu Kita punya posting organik ni Sebab Yes Yasin faham Yasin banyak sharing pasal FBS So buat FBS lah Cara nak atasi benda ni So ni kita cerita Tu cerita yang bayar Ni cerita kita free Percuma Tak perlu guna duit Dan hanya perlu gunakan Masa hang Masa hampa sajalah kot Okay jom Straight to the point Lambat sangat ni Intro <laughs> Okay 11 cara Mudah untuk mengatasi Facebook algorithm Yang pertama reply to your audience reply apa boleh kita buat posting terus reply cepat jangan tangguh dia komen oh terbaik bos kita balik thank you bos komen ha macam tu reply reply dan lagi cepat lagi better so sama juga dengan uh, inbox kalau orang inbox hang reply terus so kalau tak dan juga reply guna third party software iaitu mini bot kot tak silap macam-macam mini chat ke mini bot dah ada macam-macam lah third software dan yang sini sendiri guna dan bagus lah supaya naikkan ranking naikkan uh, badging apa orang panggil oh maksudnya page kita ni ramai orang reply cepat reply sorry <laughs> kedua kalau boleh apabila audience kalau boleh bagi audience kita bersemang each other dalam komen kita tu so dari situ Facebook akan detect weh page ni bagus lah ada community ada satu ekosistem berlaku dalam page ni dalam Facebook page ni dia benar ini Facebook sangat suka so try encourage audience supaya komen each other dalam tu nombor tiga Okey, sebelum ni orang kata tolong like, komen dan share. Lepas ni Yasin nak semua orang ubah. Tolong love, komen dan share. Ha, ha sebab apa love? Mem- menurut mitos, tak pasti ya, mitos ataupun uh, mitos ataupun fakta. Okey, ha, tak tak keluar ya ada. Menurut mitos ataupun fakta, ada orang kata kalau bagi love dan Yasin sendiri pun share Bagi love akan lebih lagi engagement Dan Yasin rasa benda tu betul-betul wujud Dan hampa dan boleh try So kau boleh siapa tengok video ni tolong bagi love sebab bila bagi love dia Facebook akan love ni lagi powerful daripada like. Ah so love reaction. So kat mana nak tengok love? Pasal semua orang tahu tu. Tekan ni. Nampak ni love. Minta orang bagi love lepas ni, okey? Okey. Yang ke tadi tiga love, yang keempat post sewaktu audience sampai online. Ni paling basic dan paling senang. So, it's in straight to point. Jangan post waktu orang tengah tidur. Post, eh bukan bukan tengah tidur waktu audience sangat tengah tidur ha, okey macam audience simple light sikit buka page yang follow sebelum tu like dulu ya yang brown siapa yang tak like lagi eh? buka page yang tekan inside belah kiri lepas tu tekan post bila tekan post tunggu loading sah kita akan nampak when your fans are online so waktu bila fans Yasin paling online so hari ni adalah hari Sabtu klik hari Sabtu So ha, tengok pukul sebelah malam Paling ramai uh, ha, 6 pagi Dan hampa jangan ikut ni Ini adalah audience Yasin So hampa tengok sendiri audience hampa sendiri Dan posting waktu tu Buat posting Schedule waktu tu Posting waktu tu Ingat Okay Ni paling basic lah eh. Nombor lima, lima ni paling senang dan paling paling 100% confirm boleh lawat algoritma iaitu guna Facebook Stories. <laughs> Sebab apa? Sebab uh, ah, algoritma Facebook guna newsfeed. Kalau Stories dia benda lain, dia adalah satu modul lain. lain. So bila guna Stories, audiens sang memang kalau siapa yang tengok dia kena tengok, tak tengok tak tengok lah. So dia tak ada dia tak ada benda algoritma yang berlalu, dia tak ada benda Facebook takkan tapi bersemar dalam tu. Tetapi Okay, yang tu ah, tu tu cerita berbayar. Ni kalau yang free kita buat public supaya kita boleh bina community. Macam soalan nombor satu Nando, kita cuba bina ekosistem kita dalam fanpage melalui Facebook group. So, cuba buat group. Bina community. Sebab dari situ orang komen, komen, komen. Facebook akan tahu. Oh, user 1, 2, 4 dengan 8 ni adalah orang yang suka suka sangat Yasin buat video. You suka sangat Yasin buat ni. So, lepas ni apa-apa bila Yasin buat Yasin Amrul punya page buat posting depa ni akan nampak Facebook akan itulah cara algoritma dia bergerak ni Yasin tak mahu lah cerita teknikal berapa persen sagi kalau sini cerita lagi melalut so sini cerita ni apa nak buat sudah tak buat sudah <laughs> ok nombor tujuh ini memang paling basic iaitu buat live lah <laughs> dengan buat live enam kali ganda engagement akan terbina so bila engagement terbina memang senanglah orang like komen and share sorry love komen and share ha, bila berlaku benda tu sukalah uh, Facebook suka Facebook tahu dia ni suka buat video uh, buat live so uh, tak apa siapa suka live live macam ni aku akan rekomendkan uh, so dari situ akan dapat rekomendasi so bila dapat rekomendasi ni paling terbaik lah memang hang jackpot lah orang kata <laughs> sebab bukan senang dapat rekomendasi suggested daripada YouTube kan eh sorry Facebook Ya, buat live. Macam Yasin pun buat live. Dah hampa tengok pun live Yasin 2 minggu lepas kot. First time dalam sejarah Yasin buat live. First buat live Selama satu jam lebih Tapi 20 orang maintain Satu jam Oh memang terbaik lah First time Yasin pun Bangga lah First time kot Mana ada orang pernah Buat live selalunya 6 orang 9 <laughs> orang Okay So teruskan Nombor 8 Jadikan favorite Minta audience hampa Jadikan favorite So macam mana So Yasin tunjuk contoh Yasin buka page uh, Carikan page mana-mana So Yasin ambil page Kau Yasin Skyboy ni So, macam mana nak jadikan ni? Bila hampa buka, buka page hampa, hampa encourage. Okay, tekan following ni, letak favorite. Ha, sebelum ni, by default dia akan jadi ni. So, tekan favorite, tekan update. So, encourage. Encourage follow hampa suruh buat favorite. Kalau dulu hampa pasan, dia see first. Tak ada favorite kot. Ke ataupun ada favorite atau see first. See first dah tak ada, sekarang favorite. So, favorite ni, function dia, dia telah mengatasi semua benda lah apabila Yasin buat posting macam tadi audio Yasin kata pukul sebelah malam aktif tapi pukul satu tengah hari tak aktif bila Yasin buat favorite Yasin post satu tengah hari audience Yasin yang buat favorite akan dapat je notifikasi ah itu yang terbaiknya favorite tu so encourage audience hampa untuk buat favorite tadi nombor 8 nombor 9 tolong buat video lebih 3 minit ke atas 1 minit wajib 3 minit ke atas tu ah, satu minit ke atas wajib tiga minit ke atas tu recommend ha, dan lebih tu ha, sunnah <laughs> sunat sebab apa okey ha, Facebook dia ada satu benda tu panggil dia boleh tengok satu minit audience satu minit punya audience dua minit punya audience tiga minit punya audience lima puluh persen punya audience sebab dari situ Facebook identify Oh dia ni suka tengok video Yasin So lepas ni kalau Yasin buat video Yasin akan cuba suggest video-video Facebook akan cuba saja video-video asing dekat orang macam tu Walaupun dia tak letak favorite Walaupun dia tak like page asing pun Dia akan boleh nampak juga Ah tu kelebihan buat video panjang Lagi panjang orang tengok video hang Lagi banyak info orang tu boleh dapat Eh sorry Lagi banyak Facebook boleh gather algorithm dia Dan kalau dia tengok Wih dia ni boleh tengok sampai habis video Contohnya video sini lebih 12 minit katakan Wih boleh tengok sampai habis Confirm dia ni suka gila Yasin Amron Lepas ni apa-apa Yasin Amron buat Dia confirm dapat notifikasi tak percaya? Cuba. Okay, nombor sebelah. Eh, sorry. Nombor sepuluh. Please, jangan buat clickbait. <laughs> Tapi clickbait yang betul tak apa. Jangan buat clickbait yang mohong. Clickbait yang menipu ni. Ah, biasa saya nak clickbait. Yang saya nak cakap pun, apa ah, paham ni lah. Sebab bila clickbait yang mohong, Facebook akan detect dia ni cuba menipu dan benda tu algoritm akan detect. Oh, dia ni banyak kali sangat buat clickbait. Jangan sampai kena flag. Ah, ha, menyesal ada satu follower YR Azrul Oh kesian Dah buat page Memang kita memang dah 3-4 kali ya, buat page <laughs> Sebab dia menjual produk yang kesihatan Memang tu problem lah tu Facebook punya Tapi tak apa Cuma abang kata jangan buat clickbait sangat Clickbait ni bahaya Okay yang nombor 11 dan last but not least Yang paling penting sekali Yang paling utama kot Minta circle terdekat apa ni Share konten apa Macam Yasin Yasin naik pun dengan kawan-kawan Yasin share Kawan-kawan Yasin share Sini tak buat ABX lagi Sini biar kawan-kawan sini share Bina circle Sebab kawan atas kawan lagi better So kalau hang seorang leader ha, Ada anak bawah, bawah Minta dia share content page tu Supaya uh, orang Contoh orang orang lagi kenal lah Dia lagi Dia lagi dekat Macam friend of friend ni lagi senang Daripada kita um, buat ABS Ni saya nak cerita ABS Kalau ABS kan kena cari orang yang mana-mana tak kenal Tarik dia masuk Tapi kalau friend of friend Contoh Yasin buat Kau Yasin share Orang kena Weh Aku dah tengok hal depan ni Oh sekarang ni dah buat FBS Oh ha, dia buat Oh nice aku lah, okay ha, Macam tu faham Lagi better Kita bina community Audience yang dekat Dia lagi berkualiti Nah ha, okay So Hopefully hampa dapat Sebelah cara Sebelah cara tu Dan yes dan kalau rajin tolong ko, tolong bagi love ha tolong bagi love dan komen sebelah cara tu kat bawah supaya siapa yang tak tengok <laughs> video ni pun boleh dapat info ni dan share video ni kepada orang ramai supaya semua orang dapat manfaat dan itu saja kot daripada Asin jumpa lagi di video akan datang ah okey apa nak line dah lupa nak buat line. lama <laughs> sangat buat video dulu Asin buat satu line. apa nama tu ah buat S buat ads hari ni sales dapat semalam. Ya. Yeah.